Misal? Kan Sina kalas kalas na iba kampana. Dara. Tao dia tao the green give out kan dia. Ini dia tao sa. Dia cakap tu kan. kam kat hang dia, ini nak kam kat ibe ron kam kat hang dia. Mana? Kali sekali misteri rakyat saya gak sesuai. Yang dah aku nunggu nunggu pada di pura ini nangana. Ada Dina, Dina, Dina ibu. Iya, iya, iya. Fakta. Kita. 역시 마침에 닭강정 아래 맛이든 좋네. 야, 야, 이거. 플레이그라운드. 야, 바디에 달다그리 플레이그라운드 마. ये दलदागिरी प्ले ग्राउंड है वो मैं दल से फर्स्ट ही नपे नहीं है न दे दल ये विलेज थाउनी विलेज सी रोम के थाउनी विलेज ने आनी इनकम का ये सोंगादम लगाई दो सोंगादम नहीं बजो किधे थाउन एरिया छुरे हेरेको अघि फेरि समाधान सोधोक ढल्दाखेरि चिल्ला खिलु मिठाल किनेर पाइन्छ पनि मेन रोड टोनिक यहाँ चाहिँ छिरी बेङ्गा यहाँ हाई यहाँ न Darda Grey Playground, oke, This way. Kita dari kita ingat, pacir ingat dia bo. Dia tura ni tak barang hani west ni sungadam tak barang ni mero. Exam atau cocok ni mana tak deh. Nak semangkum tak ni dengan cancing dong ah. Yang ni dong ah. Bini adik barang ini. n o k s u n g i nokko h a l a r nagan ina ina de nokko m e k i rogen rumo ina de n g a da u p r s kampana kangba tanglanga ba mer kam ye h a l a r ka ina mero chama c a n g j a n i na na sim na m i s o kitne mat no hari ba mat de mat j e en chebe joke de shobe mat jokina no ai ngai bos खलास खलासनिबा खामखाना दाहारा Kali sekali misteri rakyat saya gak sifli. hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe Yenda aku nung nang mbak di pura ni nang ana pura itu kuah komi komi komi pura itu kuah ya mi pas kat nang ana tak aku di pas kat nang ana lang pura oi ramlan nung nang jaru untuk kirong hong ba angan ah, dah nung ini pernah mat wah bisa ni dah ah, nung mana aduh ini cuma kalau kalau kalau sudah gini dek ni apa <laughs> Mundi hmm, ya. bokoh gismo tapi culia ide. Kak suha rungi orang suk maha. Kak ini lembur sumba. Gemek kan kak ini naron gen. Ini canggih bijaro, ya fazu kude. Wei juga nas kan gemek konak Sama sepotong dia juga sambur 왜 장하군 게임 시간 보라 rồi. black color ko nun ya nun nung bajok ayaw ikon salgumok bajok ya nun nun ye matod na magdindok hari tungkunya. Sabar nih kacak beraknya dari ku kan mbak, kacak jaru kak Iya dia. ini mi yang ada nabi pura yang ada kan nabi dafu dia pura tuh ini nih, dia nang. Pure dulu kak dulu tak nana. Ya ban ya. kak cuma nak sunah kata ba kalar ni no kalar kat nan imna kata ba kan kat biung kata tu je misteri on banjuk kenapa Tidak, tidak, sasani hajira hote makna jok nikman gija nukna jok tadi nukci ani kamsa jok ba aje songon jawa tarang ba angan hong maksi jah yeho kalar ayo ah, dong kuenya kenal baiko kakogen ini paksa sum jok room bunyi ni hong jok awi ini nukci inok Oh, waljok nakle ni bo karion manglong sa jok mai. So ka ta kan jok napo. Bye bye. Men sok pain jok pimer pirang ni में दाओ मेन रोड छा कर दाओ मेन रोड थुना सब जो मिने गाड़ी बना मत जमा छा किलोमीटर नहीं दो मार छा बन हुकना था दे से आए दे पिकनिक छाने पर हम कौन रंग कलर का जो कई हो सकता हूं एक बार समझो क्या दे मोच नहीं समझ मत छोटा जो बुआ आनी कृष्ण पोकला की खाया रुखा ना チャージチ <laughs>